हेलो फ्रेंड्स मैं राजीव यूटी जम्मू कश्मीर से आज अपने YouTube channel X and Talks पे आप सभी का स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स आज ये मेरा पहला वीडियो है और आज का मेरा टॉपिक जो कि कोरोना वायरस पर है फ्रेंड्स लेकिन इससे पहले कि मैं ये टॉपिक शुरू करूँ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके thank you friends corona virus जो कि आज पूरे विश्व में पूरी तेजी के साथ फैल चुका है और जिससे बचने के लिए हर देश निरंतर प्रयासों में जुटा हुआ हुआ है फ्रेंड्स इस वायरस को जिस भी देश ने इसके प्रारंभिक चरणों में हल्के में लिया था उस गलती के लिए उन्हें अपने नागरिकों की काफ़ी जाने गंवानी पड़ी और आज भी वो उससे लड़ने में असमर्थ है फ्रेंड्स यहां तक भारत देश की बात है हमने प्रारंभिक चरणों में ही अपनी सरकार के दिशा निर्देशों से इस पे थोड़ी सफलता प्राप्त की है और अगर हमें इस सफलता को बढ़ाना है तो हमें सरकार की नियमों का पालन करना चाहिए फ्रेंड्स कोरोना वायरस चाइना के वुहान शहर से शुरू होकर आज पूरे विश्व में फैला हुआ है तो इस वायरस से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए फ्रेंड्स हमारी सरकार ने विभिन्न माध्यमों द्वारा हमें इस बीमारी से पूरा जागरूक किया है जिस भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का ऐसा कोई भी लक्षण होता है तो वो आरोग्य सेतु ऐप पर जाकर इसकी जानकारी दे और हाँ फ्रेंड्स संक्रमित व्यक्ति हमसे कितनी दूरी पर है इसका पता भी हमें इस ऐप के द्वारा लग जाता है सो so फ्रेंड्स तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हम इस संक्रमण से बच सकें सबसे पहले तो हमें अपने हाथों को साबुन के साथ अच्छी तरह धोना चाहिए और बहुत ही ज़रूरत पड़ने पर हमें घर से बाहर निकलना चाहिए किसी से भी बात करते समय हमें कम से कम एक मीटर या उससे ज़्यादा की दूरी बनाकर रखनी चाहिए जब भी हम कभी बाहर जाएं तो अपने चेहरे को हमें मास्क से ढकना चाहिए फ्रेंड्स जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये वायरस हवा से नहीं फैलता है सिर्फ हमें चीज़ों को छूने से बचना है फ्रेंड्स इतने लंबे लॉकडाउन में आज मुझे भी लग रहा है कि सरकार ने जैसे हमें बांध कर रख दिया है लेकिन अगर सही मायनों में हम इस बात को सोचें तो सरकार ने जो कुछ भी किया है वो सब हम सब की भलाई के लिए किया है क्योंकि दोस्तों जब कभी भी देश पर ऐसी कोई भी आपदा या विकट घड़ी आती है तो उस समय सरकार का ही मूल धर्म अपने नागरिकों की सुरक्षा होता है तो हमें सरकार के नियमों का पालन करना है क्योंकि फ्रेंड्स हमारा देश एक बहुत ही बड़ी जनसंख्या वाला देश है और अगर हमारे देश में संक्रमण बाकी देशों की तरह उसी गति से फैलता है तो हमारी सरकार इसे रोकने में असमर्थ होगी सो so, आप सभी फ्रेंड से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जब तक सरकार कहें घर पर रहें क्योंकि इसमें हमारा हित है और देश का भी हित है इन्हीं चंद शब्दों के साथ फिर मिलेंगे का कहकर आपसे अलविदा लेता हूं और हाँ फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक व शेयर करें थैंक यू वेरी मच